Magandang weekend sa inyong lahat. Uh, ngayon ay November 13, 2021. Mayroon kaming Dennis Smith uh, players from Nevada at saka different cities in Arizona. Kaya medyo marami, kay, marami kami ngayon kaya lang limited lang ang courts. Dalawang courts lang dito sa Goodyear Recreation Center kaya marami ang naka-standby waiting for their turn. So ang rules namin since dalawang court lang race to 6 walang ads walang juice yung maraming dalang dalawang pagkain para may pagkain kami dito kasi siguro hanggang maghapon na kami or kung hanggang magsiuwian na yung mga players then that's the time na uuwin naman kami so yan marami na naglalaro marami pa rin dumarating mayroon din na uh, mga ladies na tennis players so paglaro din namin sila mamaya Ayan, nakikita, nakikita nyo guys, naglalaro na sila. ganito lang buhay sa Arizona kung weekend maglalaro ng tennis kung walang kliyente pero pag uh, mayroon naman siyempre we have to sit aside the tennis we have to do our business first okay like real estate and uh, insurance business kung hindi naman naglalaro ako ng weekdays like Wednesday. Marami rin mga players na gusto maglaro ng week, week, weekdays kasi kulang daw yung isang day sa weekend na paglalaro kaya ginagawa namin ginagawa ginagawa ginagawa namin 3 days like Saturday, Sunday at saka Wednesday. Yan naglaro na yung mga babae na tennis players yung iba dyan galing sa Nevada yung iba naman taga Arizona And ito yung libangan nag start ako naglaro ng tennis I think 2009 at that time hindi ko pa alam maglaro ng tennis eh tinatawanan pa ako maglaro pero sa tagal-tagal ng panahon natuto na rin ako pero maganda sa akin kasi nung first time ko maglaro ng tennis, pumunta ko sa isang sports store. Ang ginawa ko, nag-pick up lang ako ng mga tennis rackets, bags, yan, yung mga nagustuhan ko lang pero may medyo kamahala kasi noon at the time Yung pala yung napili ko na racket hindi na ako nagpalit kasi mayroon akong isang kaibigan na parehas din ng racket niya isang tennis player din sabi niya maganda itong racket mo sabi niya ganito rin yung racket ko so since I started playing tennis hindi na rin ako, na, hindi na rin ako bumili ng ibang racket ah, bumili ako pero the same racket as I bought the first time I played tennis hindi na ako nagpalit Actually, mayroon akong apat na tennis racket. Pare-parehas ang brand like head saka oversize. Maganda kasi kasing ah, ipalo eh, tapos medyo magaan. Tama-tama yung grip mo. Kasi ang paglaro ng tennis, hindi basta-basta. kailangan mayroon kang mga susundin na rules, kung paano mo hawakan yung grip, kung maliit yung grip o kaya malaki sa'yo yun yung masisira yung tira mo yung palo mo pero kailangan maganda yung grip mo doon sa sa racket or else talagang ano wala kang parang iikot lalo na pag malakas yung tira ng kalaban yung palo ng kalaban tapos pagkaibalik mo hindi mo ibalik kasi parang iikot yung racket sa palad mo. That is kung medyo maliit yung handle ng racket mo. Kaya kailangan i-adjust yung ano, dagdagan mo ng uh, grip para sa ganun ay maganda yung pag-handle mo ng racket lalo na pagka nagdidepensa ka. Saka yung pagpalo mo rin, kailangan hindi iikot yung racket mo pagka pinalo mo yung bola. Sa kailangan mayroon kang sapatos guys kasi kung hindi maganda yung sapatos mo lalo na yung insole nya kung matigas yun sasakit ang likod sasakit ang tuhod mga muscles uh, legs sasakit kaya kailangan comfortable ka sa shoes na gagamitin mo tsaka yung mga bulan na malambot uh, sasakit yung siko mo naman nagkakaroon ka ng tennis elbow pagka malambot yung racket o kaya kung hindi tama yung string mo kailangan i-consider mo lahat yun tsaka kung una ka maglaro ng tennis kailangan huwag mo nang bilhin yung mahal na racket lucky lang, lang, lucky lang ako kasi walang nag-advise sa akin yun ng ganoon noon. Basta ang ginawa ko, pumunta ko sa store. Pulot ng pulot lang. Ang binili ko kasi yung mga may kamahalan at the time eh. Kaya yun, hanggang ngayon, uh, ah, 2009, so 11 years na ako naglalaro ah, uh, ng tennis. Uh, medyo nakaka-champion naman, mga apat na na-championship trophies ako iba pa yung mga runner-ups. So yun guys, salamat sa panonood. Uh, kung balak yung maglaro ng tennis, mag-YouTube lang muna kayo. Lalo na pag wala pa kayong experience. Marami dyan tutorial sa YouTube. Okay? Salamat. Uh, wag uh, kalimutan mag share, mag-subscribe guys dito sa Jupram Variety. Okay? thank you very much for watching my video